Actividad de aprendizaje 2. Conocer sobre los métodos de manejo y preparación de explosivos y principios de la agroecología. Evidencia actividad interactiva. Conocer sobre el manejo ecológico del suelo, recursos de virtual, agricultura ecológica, y utilización de suelos y las prácticas agroeconómicas del manejo del suelo favorecen su conservación, así como su recuperación cuando han sido degradados y suplen las necesidades nutricionales de los cultivos mediante la fertilización ecológica. Por lo anterior, y con la finalidad de, realizar con éxito esta evidencia, consulte de reformas el manejo agroecológico de suelos y los siguientes materiales complementarios para de sus actividades de aprendizaje. Luego de estas consultas, realiza la actividad interactiva que se describirá a continuación. Laura es una agricultura, agricultora que recibe a un grupo de aprendices de su finca para que observen de manera directa la aplicación de las prácticas agroecológicas del manejo de suelos. En su recorrido, Laura lleva a sus aprendices por varios lotes de la finca y en cada uno de ellos les explica qué consiste en la práctica que observan. Por sus conocimientos en el tema, los acompañará en el recorrido ayudándoles a responder las preguntas que realiza la agricultura. Todo ello con el fin de que se evidencie que valoran estas visitas y que con ellas aprenden mucho del tema. Ten en cuenta que debe de la las instrucciones de responder cada una de las preguntas para poder avanzar y si lo hacen correctamente en tres o más preguntas para la actividad interactiva, el grupo de aprendizajes aprovechará la posibilidad de ir pronto a la finca del aula. Vamos a dar clic acá y vamos a esperar a aplicarle la actividad Actividad interactiva. conocer sobre el manejo ecológico del suelo. Si no aprendiz o estimado pues aprendiz, recibe una corriente de medidas de evidencia interactiva en la cual podrá superar los retos específicos para demostrar los conocimientos adquiridos en la actividad de aprendizaje actual. Desarrollo esta evidencia que se refiere a través de estudios relacionados con la programa de formación y el análisis de contextos asociados a su para realizar que esta evidencia con éxito sea necesario y se Estudie previamente más la que de las instrucciones que esperan a continuación y tenga en cuenta indicaciones adicionales que se muestran en su desarrollo. Muchos éxitos. Aquí pues nos muestra lo mismo que acabamos de ver las instrucciones, que vamos a probarlas. Ahora sí, entonces empezamos. Hay tres tipos de prácticas agroecológicas de manejo de suelos. Tenemos las prácticas de conservación, que son cuando queremos que el suelo no se degrade. Continuamos con las prácticas de recuperación cuando el suelo está degradado y queremos volverlo a una condición de fertilidad. Y por último tenemos las prácticas de fertilización cuando queremos enriquecer el suelo con nutrientes disponibles para los cultivos. Vamos a empezar un recorrido por diferentes lotes de la finca en donde se encuentran implementadas prácticas de manejo de suelos. En cada lote se debe usar una pregunta para poder pasar al siguiente. Aprendices, empecemos a descubrir en cada uno de los lotes se finca la implementación de algunas de las prácticas lógicas de manejo de suelo. Mucha suerte que empiece la actividad. Vamos clic acá y encontramos el primer lote para responder al producto. Aquí pueden ver la siembra de maíz que se realizó después de haber cosechado un corte de frijol. Entonces acá miren, pueden observar que se sembró y cosechó el maíz, de frijol, se cosechó, por ende, y encima se sembró el maíz. En el mismo lote se alternan cultivos muy diferentes, ya que el maíz es un cereal y el trigo es una leguminosa, lo favorece las características nutricionales del suelo. Esta práctica contribuye en el manejo de plantas a romper los ciclos, ya que las plantas infernales del maíz son muy diferentes a las del trigo. Ten en cuenta el lote que está ocupando para poder responder la pregunta que significa alguna información. Entonces, miramos el lote y respondemos la pregunta. ¿Cuál es la práctica agroecológica de manejo de suelos en este lote? labranza mínima, uso de cobertura, rotación de cultivos o barreras vivas. Entonces, la respuesta correcta es rotación de cultivos, ya que pues están variando entre diferentes cultivos. Así, como lo vimos, el manejo de el frijol. Y Muy bien, identificó la rotación de cultivos como una práctica de conservación, conversión, Siguiente. Aquí pueden ver cultivos de varias especies sembrados en arreglos intercalados. Tenemos una, especie de planta, tenemos otra, la misma, otra, la misma, otra, la misma. Entonces, algo intercalado entre un cultivo y otro, de esta manera se propicia la biodiversidad y se evita el monocultivo que trae problemas principales de plagas y enfermedades. Siempre nosotros digamos en este terreno aquí, solo sembramos un cultivo, es más probable que las plagas y enfermedades se, digamos, infesten en una parte y pues nos afecten a otros con otras, otras plantas y la, misma que tenemos sembrada. Entonces, digamos, se propicia aquí la biodiversidad generando intercalados. Tenga en cuenta el lote que está observando para poder responder la pregunta que indica continuación. ¿Cuál es la práctica agroecológica de manejo de los suelos en este lote? La Labranza mínima, uso de coberturas, rotación de cultivos o policultivo. En esta segunda tenemos el y cultivo como respuesta correcta. muy bien, identificó los policultivos como una práctica de conservación. Continuamos, entonces en ese lote se aprecia la capa vegetal muerta que hay en las calles del cultivo. Esta práctica ayuda en el control de malezas y en la protección de los suelos contra los impactos de las gotas de lluvia. En el pues, digamos hay unas especies de malezas que están muertas ahí desde para protección del cultivo impacto de gotas de lluvia y pues que se mantenga en la tierra y el agua. Ten en cuenta los está observando para poder responder a las preguntas que se desplegan la continuación. ¿Cuál es la práctica agroecológica de manejo de suelos en este lote? Tenemos el abono verde, el uso de cobertura, rotación de cultivos o el sistema agroforestal. La respuesta correcta es el uso de cobertura coberturas muertas en este, en este caso, claro. Este Verificar. Muy bien, identifico el uso de coberturas como una práctica de conservación. Siguiente. Como puede ver, este lo que tiene sembradas especies forestales en combinación con cultivos agrícolas semipermanentes anuales. Entonces aquí tenemos el maíz, que son algo, bueno, digamos, podría ser anual, y otras especies de plantas o árboles que son más permanentes, semipermanentes, entre se optimiza el uso del terreno logrando producción agrícola en mediano y corto plazo, así como producciones de a más largo plazo. Solo esto se puede hacer a un poco de corto plazo y esta planta puede ser mediano o largo plazo, dependiendo. Imitando lo que sería un bosque natural con diferentes estratos y culturas de plantas ten pues, en lo que se está observando por primera otra ¿Cuál es la práctica agroecológica de manejo de suelos? Tenemos abonos verdes, barras cultivo, situación de cultivos y el sistema agroforestal. La cosa correcta es sistema agroforestal. Muy bien, identificó la implementación del sistema agroforestal como una práctica de recuperación en este lote tenemos un botón de oro y ramo, con el fin de cosecharlo sin desarrollar de los lotes, picar el material vegetal e incorporarlo al suelo. Esto podría ser lo de barreras muertas, ya que pues picamos y dejamos ahí en el mismo terreno para que se descomponga y pues nos funcione más adelante. Ten en cuenta lo que se está observando para responder la pregunta. ¿Cuál es la práctica agroecológica de manejos de suelos, abonos líquidos, barreras al vivo, rotación de cultivos o abonos verdes. Esta correcta es ah, abonos verdes. Muy bien, identifico el uso de abonos verdes como una práctica de fertilización. Continuamos. En este sitio, la finca recogemos los residuos de cosecha y hierbas, les pues hacemos un tratamiento residual de círculo de ganado y otros ingredientes. Entonces aquí cogen esos cuadritos, digamos, esas cajitas, digamos así, y recogen todo, todo, tipo de diferentes residuos, como los pues, lo hay cosechas, desechos de hierbas, el círculo de ganado u otros animales, otros ingredientes que pueden salir de la cocina, cáscaras, etc. Tierra y entonces están haciendo un abono orgánico para los cultivos. Tengo en cuenta el otro que se observa para responder la pregunta. Entonces, la pregunta es cuál es la práctica orgánica de manejo de suelos en el piloto. Sistema silvopastoril, compostaje, rotación de cultivos o sistema agroforestal. La respuesta correcta es compostaje. Perdón, vale. Siguiente quedan dos. Muy bien, identificó el compostaje como una práctica de fertilización. En este lote viene el ganado en medio de los árboles. Los porteros tienen árboles empleados que brindan sombra a los animales, incluso comida. Además, protegen el suelo. Porta materia orgánica a largo plazo se puede beneficiar la madera. Entonces, digamos, aquí tienen los animales que están ahí comiendo y haciendo, pues, creciendo y demás entonces eso nos va a servir como comida, los árboles nos va a servir como tomar los animales, eh, los animales nos aportan materia orgánica y están fertilizando naturalmente al suelo ya pues, por sus desechos y en largo plazo podemos beneficiarnos de la madera al cortar los árboles. Ten en cuenta lo que está observando para responder a la pregunta. ¿Cuál es el sistema o la práctica ecológica de manejo de suelos en este lote? La granja lo se el sistema La respuesta correcta es el sistema silvopastoril. A ver. muy bien. Identificó la implementación del sistema silvopastoril como una práctica de recuperación. Tenemos la última. Nos dice, "No en este lote especies este de follajes densos que se siembran en fila en contra de la pendiente con una exposición tal que retiene el suelo que se va deslizando, así como el agua, además de tener algunos recursos para que la corriente no mueva parte de Digamos aquí tenemos unas símbolas bastante pequeñas y tenemos alrededor unos ciertos follajes que nos hace que cuando llevamos un intenso, entonces no se vaya, no se pierda todo el agua ni la tierra, y pues el agua no va a causar algunos estragos en algunas ocasiones, ya pues se puede digamos recoger en una sola parte usar una inundación por ejemplo. Ten en cuenta el lote que sepa para responder la pregunta. ¿Cuál es la práctica agroecológica de suelos de manejo? Este lote en la branca yo unos verdes, barreras vivas o sistemas agroforestal. la respuesta correcta. Vamos a por las barreras vivas. Muy bien, identificó las barreras vivas como una práctica de conservación. Felicitaciones, se identifica las prácticas agroecológicas de manejo de suelos. Con esto terminaríamos la evidencia Muchas gracias por visualizar este video. Mi nombre es León Felipe Rodríguez. Estoy encantado de haber hecho este video explicando esta actividad Hasta luego, nos vemos en el próximo.